Bueno, hemen me de berri bere, ere, eh, jarraipena oso xa ari da aurre de, asti nahi dugu leharretan, eh, bueno, bereziki xa ari da baina gaur ospitalara da dela deituta eta ikusten ari dela baruko jendea ere oso horreta dagoela. Eh, oso nekatuta dagoela eta badagoela konponbideak eskatzen. Asti nahi dugu urteko publikoko etorkizuna da jokoan pandemia itzaki pertsekua bihurtu dela, e, bueno, ba, hori ez jarraitzeko, eta harri daukagu ere, lan bat intza gabe, eta gola kalitatezko harretari eta importantea dela, edo ezinbestekoa dela, ba, konponbideak martxan jartzea, eta egoera irautzeko borondatea izatea. Hori izan, esan da, Deitu, deitu nahiko genuke, e, bueno, ba, borondatea eskatzen diogula osakidetzari, benetazko negoziazio bat, e, abian jartzeko eta aurrera eramateko. Ezinbestekoa dela e, eh, mai sektorialak edukia izatea, momentuan ez dauka, e, ezinbestekoa da akordioak betetzea, eta, bueno, ba, e, borondate aldaketa hori ikusi ezean, mobilizazioekin jarraituko degula. Epatu duzu, bi urteko ibilbidea izan da, baina aurrera gotik ere batzego pasetorren, esan duzue, kokoteraino zaudetela kokotaraino gaude, e, arazo hauek ez dira pandemiarekin etorri, estrukturalak dira, pandemia horretik datozen arazoak dira, Zer ez da azpimarratzen dugu, milan beretzean ja lehen arreta, kalera tera zara eta garelak behitu genitu lehen arretan, e, garai hartan zeukaten egoera larria e, iraultzeko eta eta Eta bueno, ba, egoera e, horrek okerrera egin du, ez da konpondu eta horregatik gaur berri hemen. Ez duzu atea usten greba gehiagorako? Bai, bueno, e, uste dugu ezinbestekoa direzera mobilizazioa, mobilizazio garaien gaudela. Ez daukago esperantza hundirik ikusita zein den, eh, bueno, ba, zuzunaiaren jarrera. Zelan, e, bueno, adibidez gaur ez ematen jarraipendaturik, adibidez, ez dago, ez ez dugula ikusten negoziaziorako koronaterik. Eta esan bezala, aldaketarik ez baldin badago, bere bekin jarraituko dugu, bai, mobilizazioekin jarraituko dugu, eta bere behar zemarnean egon daitezke bai.